seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! hancurkan aku dan istana. Aku memperoleh kekuatan dari petir dan ether. Tuanku pernah berjanji untuk membuatkan seorang istri untukku. Semua penyusup akan dihancurkan. kalian akan menjadi sia-sia. Kamu dan tuanku sangat mirip. Semua penyusup akan dihancurkan. Initiate retreat! Initiate retreat! Seluruh usaha kalian akan menjadi sia-sia. membuatkan seorang istri untukku. Aku memperoleh kekuatan dari petir dan ether. An enemy has been slain. Double kill. Tidak ada yang bisa menghancurkan aku dan istanaku. Kamu dan tuanku sangat mirip. done is done. You have been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Initiate hmm. retreat. Seluruh usaha kalian akan menjadi sia-sia. Aku memperoleh kekuatan dari petir dan Your Tidak ada yang bisa menghancurkan aku dan istanaku. Jis dan Seluruh usaha kami akan menjadi sia-sia. Semua penyusup akan dihancurkan. Нюсуп! bisa menghancurkan aku dan istanaku. Semua musuh akan dihancurkan. seluruh usaha kalian akan menjadi sia-sia. Aku memperoleh kekuatan dari petir dan ingat. Initiate retreat. one. akan menjadi sia-sia. Our turret has been destroyed. Нюцу! குமம் புருளைக்கு கோத்தந்தரிப்பு dihancurkan. 断！ mereka dihancurkan. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. Tidak ada yang bisa menghancurkan aku dan istanaku.